С вами Юлия Латынина, и я давно хотела поговорить о главном гендерном сдвиге года – движении МИТУ. Это такой фундаментальный гендерный сдвиг, который произошел в этом году. Не то, что для него не было надвигающихся примет, но это такой действительно сдвиг парадигмы. И меня одно занимает в этом сдвиге. Мы можем открыть правила поведения профессоров в американских университетах и прочесть, чего они отныне не могут – они не могут, в частности, оставаться наедине со студенткой, особенно в закрытой комнате с ней. И когда ты читаешь эти правила, ты вдруг понимаешь, что где-то ты это уже читал. И, конечно, это правило поведения с саудовскими женщинами. Вот нельзя с саудовской женщиной самцу, если он не родственник, оставаться наедине. И то же самое нельзя сейчас профессору в либеральном американском университете. В обеих случаях авторы правил исходят из одного и того же посыла, а именно, что самец насильник и негодяй, и стоит ему остаться наедине с женщиной, как он ее, конечно, обесчестит. Часовая культурная стрелка совершила полный оборот, и ультрафеминизм привел к правилам Саудовской Аравии. Так что, забегая вперед, мы не должны удивляться, что лидеры женского марша а, выступают у нас в хиджабе, и что с финансами у этих лидеров все очень странно, а если кто-нибудь спрашивает, а чего же вы за женщин, но в хиджабе, вы, конечно, фашист, исламофоб и вообще Трамп. Но ну, давайте по порядку. Я должна напомнить, что первой частной собственностью в истории человечества были рабы. А первыми рабами, по сути, были женщины. Во всех древних культурах женщина – это имущество – вот если вы, например, почитаете Библию, то вы заметите, что мысль, что женщина является мыслящим существом, авторов Библии не посещала. Вот вспомните известную историю, когда ангелы Господни приходят в Содом, чтобы его уничтожить, и все жители города, от стара до млада, собираются у дверей дома Лота и требуют выдать им ангелов, чтобы совершить с ними противоестественный половой акт. За что этих нехороших людей сначала ослепляют, а потом поливают огнем и серой от Господа с неба. Ну, не будем заострять внимание на том, что за такой неизбирательный подход Господь оказался бы в наше время перед Гаагским трибуналом. Я задаю только один вопрос. А женщины-то города, их-то за что? Они же совершенно точно не могли по чисто техническим причинам принять участие в процессе. Ответ заключается в том, что автор текста даже не подозревает, что женщина имеет какую-то самостоятельную ценность. Тут все как в книге Иова. Господь испытал Иова и отнял у него жену и детей, но потом все кончилось хорошо, и Господь дал Иову новую жену и новых детей. Об этом рассказывается так, как будто Иов разбил свой Мерседес, и Господь подарил ему новый. Если вы думаете, что такая позиция связана только со стратифицированными и ригидными общинами, то есть с государствами, то, к сожалению, это не так. Потому что одна из самых удивительных вещей, которая бросается в глаза разным антропологам, которые занимаются разными новогвинейскими или африканскими обществами, это как раз статус женщин, а, потому что в большинстве, не всех, но в большинстве первобытных племен а, женщина выполняет практически всю работу. Детей воспитывает, воду носит, огород сажает, а мужчина не делает ничего. Почему? Элементарно Ватсон, потому что он сильней. Так устроена эволюция. Мы машина для размножения ДНК, и стратегия человеческой самки и человеческого самца по части этого размножения принципиально различна. Самцу выгодно покрыть как можно больше самок, он инвестирует в процесс размножения, ну, знаете, от одной минуты до 20. Самка инвестирует в процесс размножения 9 месяцев беременности, плюс 8 лет, в течение которых без нее ребенок погибнет в примитивном обществе. И нужен длительный самец, который бы ей как-то помогал, а у Homo sapiens, а как и у всех гоминид, а масса тела самки 80% около а от массы тела самца. И, соответственно, самец является главным в семье, главным в стае. Есть единственный наш близкий родственник, который является исключением. Это обезьяна, которая называется баноба, карликовый шимпанзе. У нее отношения внутри коллектива строятся в основном за счет гомосексуальных связей, и 80% этих гомосексуальных связей приходится на самок. И хотя самки тоже меньше самцов, те же самые 80%, они правят коллективом. Стаей бонобо руководит коллективный ЦК из старых мудрых самок. Но это единственная из высших обезьян, у которой действительно есть матриархат. У всех остальных высших обезьян и у человека матриархата не зафиксировано. Это все сказки. Отношение к женщинам как к имуществу, который ходит и разговаривает, влекло за собой тот естественный факт, что у богатых и властных людей этого имущества было много – у них были гаремы, и в большинстве человеческих обществ, в которых была частная собственность и власть, богатство и власть человека измерялись не только количеством его стад, раковин в ушей, раковин в ушах, а, длиной ногтей и тому подобными важными признаками, а, но также и количеством женщин-самок а, в гареме. Иногда эта эпидемия приобретала такие формы, что остальному населению приходилось спать с лицами одного пола за неимением свободных валентностей у самок. К примеру, так обстояло дело у Ашанти в XIX веке. Был царь, у которого был краль, э, было его войско из молодых полных сил мужчин. Э, бедолаги, конечно, маялись сперматоксикозом, но делать им было абсолютно нечего, потому что большая часть женщин находилась в собственности царя, а на тех, которые остались, были такие высокие цены, что молодые люди не могли их заплатить. Зато гораздо дешевле были цены на мальчиков. Девочка в семье стояла, скажем, а пять баранов, а мальчик стоил две курицы – а молодые воины женились на мальчике, и если они хорошо обращались с мальчиком, то семья потом могла продать ему и сестру этого мальчика. Ну, потому что видно, ну, правильный человек положительный, характеризуется с правильной стороны, не пьет, не курит. Ну, почему же не отдать женщину за такого? А все из-за дефицита, созданного царем. Из этой общераспространенной парадигмы, из этой общераспространенной парадигмы, если ты большой человек, то у тебя не только много денег, но и много жен. Было несколько исключений. И одним из немногих исключений была европейская цивилизация. Это очень интересный момент, потому что в мире написаны тонны книг об отличии западной цивилизации от восточной. И все это в основном макулатура. Во-первых, потому что восточной цивилизации нет, много разных восточных цивилизаций, и не все они расположены на Востоке, некоторые, например, в Южной Америке. А во-вторых, потому что большая часть этих книг начинается с рассказа о том, что вот в Европе была неприкосновенно частная собственность, в ней у людей были права, а в то время как загадка-то Европы не в том, что в ней уважали частную собственность, а в том, почему ее уважали. И тем не менее, есть действительно один фундаментальный антропологический признак, а, который отличал сначала Грецию и Рим, а потом средневековую Европу от всех остальных обществ, от Китая, Индии, Ашанти, от Древнего Египта, от Древнего Ирана, от исламских стран, от всего. Это принцип «один муж, одна жена». А в средневековой Европе он был соединен еще с одним совершенно а, уникальным для остальных человеческих культур принципом с невозможностью развода. Вот меня часто упрекают в том, что я плохо отношусь к культурному вкладу христианства в историю человечества. И действительно, тот регресс в истории культуры, который мы наблюдаем в Римской империи, с победой христианства не имеет аналогов. Но есть одна из реальных вещей, которые христианство принесло с собой и которая имела фантастические культурные последствия – это унитарная семья. Вот по каким-то совершенно другим соображениям, в которые мы сейчас входить не будем, иудейские религиозные фанатики, а, которые жили в пустыне, которые ненавидели всякую плоть, запретили развод. И этот запрет развода обернулся построением совершенно исключительного с точки зрения антропологии общества. Потому что гораздо раньше, чем женщина в Европе стала самостоятельным существом, она стала ценным товаром, с помощью которого заключались союзы между правящими домами. На Востоке такие союзы заключались тоже, но они не стоили ни гроша, потому что если ты отдал дочку в гарем правителю, у которого там четыре жены, тысяча наложниц – ну какая разница у него, если еще одна жена? И к тому же, если что, он может с ней развестись. В средневековой Европе все было иначе. Это, кстати, очень прекрасно показано в замечательной «Игре престолов» Джорджа Мартина, какую роль в феодальном обществе играл брак. Женщина была важнейший товар. Вот сейчас у государства есть стабилизационный фонд. А в раннем средневековье у английских королей роль такого стабилизационного фонда исполняли богатые наследницы, оставшиеся без отца – их рукой вознаграждали лучших воинов. Вильям Маршалл, легендарный рыцарь, а, который, кстати, послужил прототипом Баристана смелого у Джорджа Мартина, этот человек начинал простым рыцарем, кончил опекуном молодого короля. Он получил в жены богатейшую наследницу за свою доблесть и сразу стал одним из крупнейших баронов королевства. С помощью браков создавались империи. Максимилиан Габсбург, был очень плохой воин, у него не было денег, он не выиграл ни одной войны, но он создал своим потомкам огромную империю, за счет чего удачные браки детей. На Востоке это было невозможно, потому что а, царство не то чтобы не наследовалось по женской линии, просто там не возникало проблемы, когда у правителя есть только один отпрыск, и этот отпрыск – это дочка. Там была другая проблема, что у правителя 200 сыновей, и все они хотят убить друг друга. В Европе наоборот. Просто есть статистика. Один из четырех браков окончался а, наследницами только женского пола со всеми вытекающими отсюда последствиями для престола наследия и распределения земель. Еще раз повторяю, задолго до того, как стать самостоятельной личностью, знатная женщина в Европе стала ценным, уникальным товаром. На Востоке она товаром таким ценным стать не могла, потому что товара был переизбыток – Брак не может быть ценной транзакцией, если вы можете заключить их 20 штук. И вероятность того, что сын вашей дочери унаследует престол, минимальна. Именно поэтому начала происходить уникальная вещь. На Востоке брак подразумевал абсолютную иерархию. Неважно, кто попадал в гарем – дочка везеря или невольница с рынка, или дочка соседнего правителя. Они обе оказывались в одной и той же абсолютно унизительной ситуации – на Западе брак правителя очень быстро начал строиться на основе взаимного равенства. Если не с самой супругой правителя, то, по крайней мере, с ее семьей. Жену брали, чтобы получить поддержку соседнего короля, и просто так отослать или посадить ее в темницу было просто нельзя – когда английский король а, Генрих VIII захотел развестись со своей а, испанской женой, а, чтобы взять в жены понравившуюся фаворитку, что сплошь и рядом происходило на Востоке и вообще не было проблемой. В Англии это была грандиозная проблема, которая, как известно, кончилась реформацией. Более того, женщина в феодальном замке – Помимо того, что она была ценным, э, феодаль... более того, женщина в феодальном обществе, помимо того, что она была ценным товаром, она была еще и хозяйкой замка. Замок, как рыцарский доспех, это совершенно уникальный артефакт. А для нас слово «замок» очень привычное, постоянно встречается в исторических книжках, в мультфильмах, в «Игре престолов». А на самом деле замков за пределами средневековой Европы – ну, если не считать Японии, в истории человечества практически не было. Их не было на Древнем Востоке. Их не было в Риме и в Греции. Были крепости, то есть укрепленный пункт, у которого есть гарнизон. Этим гарнизоном командует, естественно, мужик, ну или какой-то авантюрист, который захватил власть, э, или царский начальник, или наследник этого гарнизона. Были города, то есть, опять же, обнесенные стеной большие скопления людей, у которых тоже есть гарнизон, есть чиновник или есть городской совет, который ими управляет. Были виллы в Риме, где отдыхали частные богатые люди. В Китае были усадьбы, а когда начался в Европе абсолютизм, в нем начали строить укрепленные форты, а замок – это уникальный артефакт. Это ведь, по сути, просто дом – Потом одного конкретного человека, который, как правило, э, передается по наследству, но это укрепленный дом со стенами, с донжоном, с орвом, с барбиканом. Этот дом нельзя было выстроить в Китае, потому что в Китае была усадьба, беззащитная перед императорскими войсками. Ты попробуй там выстроить замок. Тут же последовал бы императорский окрик. Вы что тут построили? От кого это вы тут собираетесь защищаться? Ну-ка расскажите-ка поподробнее. Замок был уникален тем, что поскольку право на насилие в феодальном обществе было делегировано сеньору, то он мог построить личную крепость, а поскольку жена у сеньора была одна, она была хозяйка замка. Она реально заведовала всей его хозяйственной частью, и более того, она иногда реально командовала обороной, если, скажем, муж в этот момент воюет в другом месте. Именно это высокое положение хозяйки замка мгновенно дает что? Правильно, трубадуров, которые воспевают кого? Хозяйку замка. Заметим, что трубадуры французские в Аквитании не воспевали женщину вообще. Они воспевали женщину, облеченную властью, потому что власть всегда имеет сексуальную привлекательность. Это поразительно, но понятие любви в современном его смысле в европейской культуре появляется в сущности именно тогда с трубадурами. И в некоторых культурах она не появляется очень долго. Вот э, современные трубадуры, японские тексты, например, замечательный эпос, который называется «Песнь о Есицуне». И в нем говорится, что великий полководец Есицуни, э, когда он скрывался в горах от своего брата, взял с собой какую-то танцовщицу. И ничего совершенно не говорится, как он к ней относился – как же он должен был ее страстно любить, чтобы потащить эту женщину в дикие горы среди зимы, будучи обреченным, а там, говорит: ну так, взял и взял, ну так, мимоходом. Вот это отношение к женщине, как к призу, который надо заслужить, а не как грязи под ногами. Оно стало пронизывать всю европейскую культуру. Если вы посмотрите 90% романов 19 и 18 века, они о том, как молодой самец выделывается, чтобы ему досталась понравившаяся ему самка. Он доказывает, что он ее достоин, он отправляется в путешествие, завоевывает земли, совершает открытия. На Востоке ничего такого не было, потому что ну кто такая там самка? Но ну, вот это та плевательница для спермы, за которую меня сосватали, когда мне было 10 лет, а ей 2 года. Вот когда ей станет 13, я на ней женюсь, и после этого мне ничего не надо будет доказывать. Я на ней буду самоутверждаться, я ее буду бить, унижать, я буду великим в ее глазах. Вот это, конечно, совершенно фундаментальная разница между европейским самцом, который все время вступал за самку в поединок, это был условный поединок, не обязательно на копьях. Это мог быть поединок «я лучший поэт», «у меня больше денег». И между, скажем, мусульманским самцом, э, для которого жены э, ну, собственно, по закону шариата мелкий домашний скот. Э, перед ними не надо отличаться, их не надо заслужить. Наоборот, на них можно отыграться за все неравенство и унижение, царящее в обществе. Тебя сегодня на рынке избил надзиратель падишаха, а ты пришел и избил жену и чувствуешься крутым самцом. Есть книга современницы нашей, сирийки по имени Вафа Султан. Эта женщина уже во взрослом возрасте уехала из Сирии в США и написала книгу «The God Who Hates» – «Бог, который ненавидит». О том, как на Востоке вот это традиционное доминирование самца над самкой искажает и структуру общества, и психику детей. И вот в этом смысле я уже говорила, что союз современного американского феминизма с реальными исламистами – это вещь, конечно, дикая и противоестественная, которая показывает, что современный американский феминизм, точнее, значительная его часть, это не об освобождении женщин, это о том, чтобы заставить их считать себя вечными жертвами. Но об этом чуть позже. А я сейчас возвращаюсь к тому, что поскольку до 20 века женщина была собственностью, даже в Европе, пусть дорогой, эксклюзивной собственностью, то правила владения этой собственностью, естественно, были очень строги. Вам же неприятно, когда вы получаете, скажем, посылку от Amazon, а она измазана, упаковка надорвана. Женщина тоже должна была приходить в целой упаковке. Если упаковка была надорвана, женщина была бракованная. А попытка надорвать упаковку а, была, конечно, чревата реакцией родственников – а, потому что, ну, представляете, что случилось бы с дворянином, который на балу в XIX веке взял и хлопнул э, девушку, с которой он танцует по заду, или полез бы насильственно к ней обниматься. Дуэль! Братья, жених, кто угодно. И вот в 20 веке сначала потихоньку, а в 60-х годах в полный рост начинается сексуальная революция. Женщины сказали «стоп, я не вещь». Я не ходячая матка, в которой выращивают наследников. Я своим телом распоряжаюсь сама. Я сама решаю, когда и с кем мне надорвать упаковку. И это было действительно великое завоевание сексуальной свободы для женщин. И вот теперь выясняется удивительная вещь. А, выясняется, что сексуальная свобода, ее неразрывная обратная сторона, сексуальная безответственность, это вовсе не то, что всегда хочется женщине – Потому что если говорить о биологии, о том, что мы машины для размножения ДНК, то, конечно, главным бенефициаром сексуальной свободы в обществе являются, безусловно, мужчины, которым хватает 15 минут, чтобы размножиться, а не женщине, которым нужно на это как минимум 9 месяцев, и которым нужен биологически надежный партнер, который будет заботиться о ребенке, а будет взамен получать награду в виде секса. Это самая ранняя биологическая стратегия женщины. Вот если вы помните, несколько месяцев назад США утверждали на должность судьи Верховного суда Бретта Кавану. Так как его назначал Трамп, то противодействие было жуткое, и против э, Кавано, естественно, было выдвинуто несокрушимое обвинение. Сразу несколько женщин заявили, что Кавано неприлично себя вел с ними или пытался их изнасиловать. Все эти претензии были враньем, но меня сейчас интересует другое, на что они опирались. Одна из этих женщин была некая Джули Светник. А в юности она вела, как говорят в Советском Союзе, чрезвычайно беспорядочный образ жизни, меняла любовников как перчатки, предпочитала, по их словам, групповуху, и вдруг теперь выяснилось, что это ее травмировало. Другая женщина была Дебора Рамирес, которая обвинила судью Кавано в том, что однажды она была пьяной на вечеринке, а он снял при всех штаны и помахал пенисом у ее лица. Как выяснилось, вскоре это был не судья но сейчас речь не об этом. Речь идет о том, что в XIX веке, ну, не могло этого быть. Но не бывало так, чтобы молодые девицы с высоким социальным статусом собрались бы на бал, и мужики бы махали перед ними там пьяные пенисами. А в 60-е 80-е это было «Ес, мы этого добились, ура, мы теперь свободные женщины». И вот, как выясняется, Деборе Рамирес это совершенно не нравилось, что мужик машет пенисом у ее лица, даже когда она пьяна. Ну и третья женщина была Кристина Блейзи Форд, которая рассказала нам, как некий молодой человек повалил ее на кровать на вечеринке на втором этаже, стал ее целовать, стал ее раздевать. На ней был купальный костюм, поэтому она раздевалась плохо. Тут на них навалился еще ее приятель, и она убежала. И, как не всем известно, ФБР нашел этого человека. Федеральное бюро расследования нашли человека, который, да, вспомнил, что было такое дело. Кристина Блейзефорд, второй этаж, купальный костюм, вечеринка. Она убежала, когда на них навалился его приятель. Он думал, что все это было по обоюдному согласию. То есть мы что имеем? Мы имеем пьяную девицу, э, для которой, судя по всему, э, случившееся было настолько обыденным событием, э, что она не помнила, где и когда это происходило, но потом она решила, что это сломало ей жизнь. И, собственно, к чему я все это говорю? Конечно, госпожа Кристина Блейзефорд привирает. Но что общего в показаниях этих трех женщин и бесчисленного количества других женщин? То, что оказывается, что поведение, которое в 70-е годы рассматривалось как триумф женской независимости, а, оказывается, на самом деле не так-то женщинам и нравится. Похоже, что значительному количеству женщин гораздо больше нравится, когда ради них ломают копья на турнирах, чем когда перед ними пьяными незнакомые люди машут пенисами. И вот тут-то и кроется самая главная ловушка, потому что любая свобода, в том числе и сексуальная, невозможно без ответственности. И либо мы играем по одному набору правил, который называется домострой. Женщина до свадьбы сохраняется в цельной упаковке, руками не трогать, либо женщина сама распоряжается силам, а сама распоряжается своим телом и несет за это ответственность. Она делает, что хочет, она ходит на пьяные вечеринки, она спит с кем хочет, она обнимается с кем хочет. Но слушайте, тогда она не имеет права возражать, если в ходе этой вечеринки кто-то помахал пенисом. Сейчас же феминация навязывает нам совершенно парадоксальную модель поведения, согласно которой женщине можно все, а мужчине только то, что ему разрешила женщина, причем еще и постфактум. Да, сколько мы имеем совершенно реальных случаев, когда пьяная девочка переспала с пьяным мальчиком, да ее подруги пытались снять с мальчика, она убегала к нему, она писала им смс как хорошо, что она идет трахаться. На следующий день она проспалась, посоветовалась со специально выделенным в человеке э, в университете человеком, и оказалось, что она жертва изнасилования. И человек, который говорит, стоп, постойте, а женщина-то за этом случае что-то отвечает, ему говорят, ты виктимизируешь жертву, ты внушаешь жертве, что это она виновата. Да не, она не виновата. Просто мальчик не виноват тоже, никто не виноват. Shit happens. В нашей жизни случается много гадостей, и не все их можно отрегулировать законодательно. То есть надо, получается, либо возвращаться к новому настрою, и тогда любой сексуальный акт должен разрешаться, должен совершаться с разрешения соответствующей комиссии. А надо перед этим актом прийти, подать заявление, э, подписать контракт, но вообще-то в традиционных культурах это и называется свадьба. Либо серую зону надо исключить из области, серую, заметим, не черную – да, надо исключить из области, которая влечет за собой наказание, Потому что создание этой серой зоны и есть главное завоевание сексуальной революции. Либо сексуальная свобода, либо женщина, которая по любому поводу постфактум может сказать, что ее изнасиловали. И дальше возникает вопрос, а зачем это делают современные многие, многие, подчеркиваю, но не все феминистки? Потому что если цель освобождения женщин, ну почему не бороться против культур, где они действительно до сих пор находятся на положении рабов, например, на Женском Востоке? Почему не бороться против женского обрезания, против хиджаба? И ответ, конечно, очень прост и заключается в том, что в отличие от суфражисток, в отличие от тех, кто реально добивался равноправия и освобождения женщин, а целью нынешних феминаций является ни в коем случае не достижение равенства женщин, а их цель – внушить женщинам, современным западным женщинам, что самцы их обидели и что самцы им должны. А это стандартная цель любого левака – что делает левак? Он внушает пролетариату, что его обидели. Он внушает представителям любых национальных, расовых, религиозных меньшинств, что их обидели и что он, левак, их защитит. Цель очень проста. Вот если касаться Америки, то это 300 миллионов американцев, половина из которых женщины. Но плохо ли влучить а, половине американских избирателей, что их обидели, их обидели белые самцы, и голосовать надо за левых? Сначала леваки объясняли, что его обидели пролетариату. На этих объяснениях они построили в России ГУЛАГ. А в Европе они, а, да, теперь пролетариат кончился, а, но спрос на обиженных остался, и если обиженных не существует, надо объяснить, что о них все-таки обидели, и им погроб жизни должны. Вот бедным а, беженцам а, с востока белый европейский самец а, должен еще за христовые походы, а женщинам еще за Садом и Гамору. Это чисто электоральная стратегия, стратегия левых. А ужасно в ней что? Что как только вы внушаете человеку, что все ему что-то должны, этот человек кончается как личность. Ему больше не надо ничего самому себе и другим доказывать. Ему все должны, все перед ним виноваты. Его обидели яха-муха. И я еще раз возвращаюсь к трем женщинам, которые рассказывали, как их обидел судья Бред Кавано. На чем тут строится прием? На том, что в той ситуации, когда женщина пользуется свободой, абсолютно у каждой женщины найдется случай, когда ее кто-то схватил за задницу, когда какой-то самец, от которого ее воротит, стал сально моргать или что-то такое говорить. У каждой. Это оборотная сторона сексуальной свободы. Не хочешь э, – сиди дома в четырех стенах э, и выдавайся, как э, саудовская женщина, замуж с помощью родственников. <clears throat> вот тогда тебя до свадьбы никто не обидит. Что будет с тобой делать муж после свадьбы, это правда никем не гарантировано. В чем тут обман? В том, что любой человек современный и несовременный, и мужчина, и женщина имеют десятки проблем. В нашей жизни случаются сотни вещей, которые имеют абсолютно трагическое значение для нас – проваленные экзамены, университет, в который мы не поступили, мальчик мой пренебрег, двойка в школе, несправедливая учительница, безумные родители, которые тебя не понимают или унижают и бьют, а, или пьют, не дай бог, болезнь, смерть близких. Все эти вещи оставляют реальные душевные травмы. Как правило, куда более серьезные, чем если тебя какой-то полунезнакомый человек потрогал по попе. <clears throat> Вот просто обратите внимание на списки причин, по которым совершают самоубийство школьники в подростковом возрасте. Вот обратите внимание, что вот этой страшной причиной «меня вчера потрогали по попе» просто нет в этих списках. А есть травля одноклассников, есть хамство и наглость учителей, есть, как я уже сказала, двойка, не поступил в университет, а грустно жить. Бывает в качестве причины настоящее страшное изнасилование. А, и то не всегда. А вот помахали пенисом на пьяной вечеринке, вот я что-то не слышала, чтобы после этого кто-то кончал с собой. Дианы Шурыгина с собой не кончают. И вот это из-за этого количества реальных проблем, которые нельзя систематизировать и предотвратить, потому что жизнь сложная и несправедлива, она не систематизируется. Современные феминации выбирают нам одно и говорят, а, у тебя женщина, ты женщина, и у тебя проблемы в жизни – ты мало зарабатываешь, ты не нашла подходящего самца. А вот вспомни, не, не хлопнул ли тебя 20 лет назад кто-то по попе? Вспомнила? Все правильно, давай быстро поддерживай нас, потому что мы единственные, кто защищает тебя от этих страшных белых самцов. Все самцы мира тебе должны. И, к сожалению, это неприятная особенность систем, в которых есть всеобщее избирательное право, потому что когда избирательное право является всеобщим, то неизбежно победу в стратегической перспективе одерживает партия, которая создает в обществе прослойку людей, большую прослойку, которая думает, что им все должны. Эта прослойка людей создается из люмпинов, меньшинств, беженцев, женщин – Отсюда, собственно, как я уже сказала, этот фантастический союз, казалось бы, противоестественной э, феминации исламистов и ситуация, когда во главе женского марша в США э, стоит э, девушка в платочке, которая рассказывает, как Аллах защищает права человека. Дорогие женщины, будьте личностями, пользуйтесь теми фантастическими возможностями и тем фантастическим равенством, которая не имеет аналогов почти ни в одной культуре исторической, существовавшей в мире, которую предоставила женщинам развитие науки и техники на Западе. Не давайте себя использовать новым левым, а если вам надо бороться за права женщин, то боритесь против женского обрезания и против тех мест, где женщины действительно угнетены.